a statement. Mm. A statement poignant with a lot of meanings. Mm. Sebo president bwe kibanga gwosindika musajja watubba ebibanja byaffe mm. atulemeredde yangu otuyambe nange tusasulireko mm. has there been a response has nakalima pounced on this man has the police pounced on this man the information I got is that the LOC one chairperson here now. Yaduse ku chairperson we mawali yaduse dda. Ekibanja kakiramuliza ku nsiko. Mm. Oye oye <laughs> embuga oye embuga <laughs> yoyekola how can you mm. sell ekibanja and your sign when the kibanja is out of your jurisdiction kituufu ate tekamenya mukwate abeero sikambabuli mm. the minister of local government mu kifo kyokubira sente mu sitamp mm. yali kutta abeero sinabatwala mu makomera do you know that many erosis mm. chairpersons mm. are in prisons mm. banne bakola yasigala kukyalo obwali si yabufuula omulimu katemye nolukooti lwako kati echallenge nti ekyo ekisajja kyabagamba mbu museveni yakiwa sente kigulira abazanyi sikagambye mm. nikinini tuni kibuzeko obulamu ah, akolera statehouse munange statehouse masembaalialiawoofice ah, erinyangaawo mm. the police the oc police mm. would arrest this manatewhenyou arrest him mm-hmm. nija kufunamu muyina kikwata kirimu mutesibeemibwa nekimala okusasula cekezonna ez'abantu when he goes to court he will mm. be bailed abambanja banji nyo mtufuli mfuli mchili hmm. mnyumba chibale kusasula sente mechibie sente chisasula cheke kuchitualanga mdusalu chile tukira kumichanga chile mkofi nchitu ulechi selling <laughs> chicks eh tell your wife to bring the checks here. Okay. Kasi mtu ale mukotinga awin. Kitufu. Amutegi iyo. Taja basaso. Kale. Nze ibamali. Tuye songa eya gudde mu bwacha bazinga bwe busoga. That is simple. Ensonga iyo aba aba aba abakubavu abakula bamba chiefs bamba ne bagamba. Ah gabula sibwe no kuba ku tebe bamulango kuba anti no basura mu rubi daba wachitibwa. Yajjawo ne songa kuba ndi bo bwacha bazinga bali bachusa every 5 years bachusa. Yabijjawo byonna. These are idiots. Mm. that one should, I cannot waste time. But who's behind? Hey, Sagazabagamba, our soga by natives, Bakazi Babafuga. Two ministers. Eh, our soga by Ningabaruko. Abaruko, the Chibadate Dobus, Bukuru was into what state I was in AUC. Chinene knew, Babundi was studied again. Anybody can get a police. namugundi kagundi kayanja nazimbira bapolisi buli wasize wakayanya nga akulacyalisadyafuna enyota so mm. if you bond the government the future kanisa zamwe mujja kudduka mm. be independent kagani nabana abasoga mm. nti waliwo faction eyonamuganza faction kadde baforeners nebayingiramu mm. nti you don't need jabazinga was created 1919 because the, the British feared to talk to five stubborn Basoga chiefs. Okay. Kakati atakati chemukoze, nti banolokuwa bahavu, kati namu ganza afuga. Mm. Mkaza afuga atia kabaka. Tekisoboka. Hii. Mwa unu mwana afuga kabaka. Mwa mm. afuga kabaka. Musumba yae ambala mpali nyimbi. Mpali mpamu. Hey. Eh. Kubanga basoga bafira muyupi. Mm. Kasabaku rusingo kupa mudipi. wali wasigaddeyo kyesiimira i don't know why kyesiimira does not have a son mm. in mm-hmm. politics kyesiimira bamusiba mukubera ku detention yuda yagana kuyingira upc teni basoga ye bayingira upc mm-hmm. kaka tebafiirayo famire zaabwe zaafa tebajjayo mitwe kakati azeriat abakazi bebaliyo basibesalawandira kazibwe bakadaaga bano bagundi bamusumba bandi bebadominatinga busoga kati azeriat n'abaagala okutawanya basoka mubayitiramuganza bwafuna pulogulemu ze mu minisa ya landis agenda n'akola trab museveni amuyita abatabaganya eh. Eh. bukedde bukedde kivaawo kagata kankubuuza mhm. yefe bukedde nosi kuba nti the school mm. abasa abaana mm. ebyabaana abayokeddwa bizuuse eh. kakati yefe you don't arrest bukedde then tanikukendeetu iso iso e- e- ezudde eh, kubanga bukende is more informed than but what i know about bukende mm. that the criminals divert you using bukende in fact if you are an investigator mm. when you read bukende put it aside that's rubbish minisito ya ic yasabye nno obuwumbi bubiri okuteeka mu vision group bazeewo mm. esente zaali bagenda okeberamu kigana okukyogera waneeno ngaabantu bagamba ebintu ebiriyo basabye obuwumbi bubiri okuza mu gundiwaziindiimuteekeyo mm. but what pains me mm. nti nemukwata sente za gavumenti nemusasula omusango gwammwe nemulya bulungi nemukola mutya ngaabaana bange bakaaba sibabuka nange nti alubinidedi niimwe what type ayu nti for you mujevuna mukwata sente nemuzijja eno kati mwaguze baloyo abalala mukoze mutya mm. but it is will you start into submission it cannot happen obawemye eh, mbawemye I, I wasn't will stab me into submission. I'm harder. I harden. I harden. I harden. I harden more. Kati kutambi naruwayo kati munziti. Naye nga nkuba bujozi nga nkuba bujozi. Nabaga sijja sijja buwayo. Mm. Ate sirigenda hega kuba kubalumiriza. Mm. No, he must come to me and kneel before me and take oh, who are you? Are you king? Are you king? Are you the last king of Uganda? Uh -huh. is, the, is the world coming into an end? Nobody shall see you. True. As we have seen the other people. Uh mm. -huh. hey. Fujitofu di, tuingirizi. Chitofu. Ituingirizi, ujoge, ujoge, ujoge, sigo soso kujoga hawa. Mm. Ndiba kiti za bali. Mzee Tama, nengatufa kusonga ya wachava zinga, novu zivovuli yeyo. Ndamu mbali ya tutu, ogate nsonga ya wachava zinga, nsonga ya oil, nsonga, nsonga, nsonga, nsonga ya somero, kubanda. Kwa nje kishikika mm. sima lingi. Mm. ti omuliro ku sente emu nekufumukire mu kise main switch this is what they want to be that mm. the country is in chaos in chaos that Museveni is losing control. Mm. Even the doctors are coming. Yes. Up, if we, we, we, we, we, resume mm. full uh, class, mm. the teachers will go on the strike. So it is simmering. Mm. The, the, the fire is coming. Kuteekawo mbeera. Yeah. tiemani azons control eya e omugole atanagwebwako nebugule itis only in romania where sesesco yafuna 99 percent mukalulu within three months bamutani mukazi we ane mutabani we yali adumirago ndi special forces lusesesco mm. naye ekiribanga kivya kabotongo how can you tell me naye ate nga ye museveni ababala mm. tiolo these tremors let them come early By the time he finishes, why an advantage? Mm. Never going to be seven. We cover him get a woman and send him later. He can be a coach player. Mm. Kale Sabwala, mm. Kale Sabwala, mm. yali musajja e Zambi. Ng'oyingiramu, ng'obugaanyi. Kale Sabwala is eligible for coming back. Sinayabawo organization mu ogana guno. The battle is inside the palace. Okay. N'oli bw'obanyigiriza, yali akyagala nnyo. Naye oli kati muva mu ngalo. Because abantu tebayinza kukolimira bonna nga buli omu akolima buli omu akolima buli omu alla nakuwa ebirungi allah abatayigiriza abantu bantu mm. kubanga nze genda kumakya negende waffe mu nsozi nenfuma ebyoto nenkuma tiimu mange nambuuza naye wabakola ki abakujenyesezza okutuuka awo ti nebankuba emiggo nebakola ki omuntu omu nakujooka nakujja kumpale nayokola akwambule mu mpale nandaweeya itesigo okay ee. muzeyita male ensonga y'amasomero ensonga gyetubatwogerako y'amasomero okuba nti nno abawala wavudde ne bagenda mu kooti nga bagamba nti ebisale by'amasomero birinnye enkandago basaba requirements nyingi ono issue y'okuba nti nno era abaana abalina embuto hmm. gavumenti evaade ku masomero naye balijesebanaddiini bagamba abaana tebandigeze ku masomeroamu nobwakabaka bwavuddeyo nga hmm. How can a Munadini come and talk about morals? when the other day one of their celebrated archbishops was about to narrate mutuleke mutuleke you are not mutuleke but you should be hiding your head no no you just need us lie low lie low lie low ni yesu nga yaze mu uganda mm-hmm. ngate abangirikani chachi tajjanye omwana omwana abeera waliwalira mwetabalaba mmwe mwogere ku mulezi mm. nga musajja wammwe bibirali <laughs> bankwata afumudde nalemera nemu nazaala hmm. basajjamu temwogera ku maloozi musirike ebintu hmm. kyaki tubimanyi hmm. musirikire eddala teri kankobolire teri mwana ayina kalege erivaaga it was a creation of government if they do not talk about pregnant girls abaana abayina embuto za lunaku lumu yes some were produced babies bwebasobose kuga mu uganda temubeeranga mbeera efunyisa baana basoma nga bafunye embuto mm-hmm, si kyo ekisoose yes mm. abaana bafunye embuto bamala kuzaala ne baddayo naye omunayogera buli omunayogera kati byagala kubba mm. nalabye owangirikani kyakingaagamba mukunganye mm. obwana bwonna obuli kungulu oo oh, oh, n'emitima gyabwo <laughs> ah, bannange nituleke nituleke mugira mwogera ebintu ngaabacyayina baali musaalibatikuku nga mwebakolera akibishobora kabisa ntaragamba ngo obwana obu bwonna bwidabao bujja tufugire ekizibu banuza mitino obanga ogwe ebintu ebyo mubirekere mubirekere ensi baganda bange mbabuulira nti waliwo ekintu wotuya n'ogamba ti ekkanisa kati okwogera ku moyo issues tesaana era nze ŋambaekkanisa tesobola kwogera naye nokwogera kakati tukuleetera celebrated generali generali generali Ntagali no likumeze mm. hata kutukidena munazana nopo <laughs> ekatine tukomeye ku nsonga yakiri yalifunye mm. akola mu kyaki kubanga paza mwayagala omusisita bayinza obibikako mm. naye nafuna ate erikomusa ate erinonyomu omwono <laughs> manya abawano tebalimuku abazungu bakikuba esasi bamugjawo abazungu hmm. nti ogenda kuswaza ekanisa hmm. muso ngaoswaza yani bakugjawo abazungu hmm. bakusanga oyasabi abazungu abaswaza togenda kuswaza ate gundi bamugira waki manya dayana dayana yagenda ofunye olubuto ku musiraamu mugabani wa alifayedi alifayedi bamumadde obutuze mubungereza omwana we yagenda okubeera kabaka nayakulyangirikani kyaki ngaozaala omusiraamu bamujjawo ah, walaba benzi bwe yafiirirwa bbeeyi benzi mm-hmm. eri nga bwoba ogenda okutomera eno kisefu baaga kivayo mm-hmm. yavaayo ah, ah. Mm. obanga ababukedde baagala nnyo okulungamya eddiini batubulire ku basalafu abali embizi tulaba obakulubya nesebwensingu bazituuseeka bakube mu mawulire gaabwe mm. nti waliwo abasalafu abali embizi <laughs> tulabe oba kulubya olugongo olwo lesebowa mm. mutukukeeka mm. bajoka balokole ekereziya nebakuba nebagivaako mm. naye olabayo omusiraamu gwe bakubako bakuba muzaata eyafedda bakuba kulusuumu naye kukikulubya oba oli musajja nesebowa mundaba mukube ku basalafu abali empizi olabe kulubya ngaensinga ogituuseeka nesebowa abakulu bavuddeyo abalwanira ebyenjigiriza nga baduse paka mu kooti ah. nga bagamba nti school fees ebisebwa ku masomero gavumenti erina kyeko regulationfuel prices why don't they go to you see mm -hmm. to go to court immunity is the right mm. but you cannot go to court in a free economy mm. these, are, these are the most stupid people in uganda's history abagenze mu kooti mm. tuyire kyetuyita the politics of activity mhm. and the politics of what politics of activity achievement mhm. politics of activity byebyo wololo muzee yabiyita kugumaza why are you under which constitution of uganda bagenze mutekaki go say the government of uganda has given us money to pay for school fees mm. but the headmasters have not in addition to what the government gave them, mm -hmm. I asked me in specify the schools as Zibawa deal. It is Let me in specify. The number one more women who play my good commercial organ. The second, we cannot do it, mm. which means to know of a worry. Woman of Jim Summit. Nakugama to answer a million. Tan. Saddam. Mm. I have the money, but you were safe. I cannot bring it into my family. Eh, ekyamate mm. ne daisalam bwabadde afugana begwanga yes mm. but 5 million kyeyagalira ebwa lyanjola baganda bagaa kyeyagalira ebwa lyanjola mm. omuganda omukazi abeera ebiseera kati atifiisa ebiseera zenjola bazikuukyako buukya n'akambe kati yefu bwotana abaganda bagaa kyeyagalira ifiri economy how do you grand soup naye abamasomero mbadde mbasaba tubere benkanya nabatubere n'ekisawaliwo omuzadde yavudde nayogera nti yatuse kusomera musaba mm. mm. tikyazisakofi mm. omusomesa omuzadde abasobole tikyazisakofi emitwalo etaano baganda bangebasiramuyasaruna eyenkumi esatu emitwalo ebiri ah, ah, tubere feya ensi yona buli omu alibuwasaenjabagayitakobamubino mm. mm. omusajja zembabuuza bulijjo nti gwaguleyikirengente oligimalayo ddi gwaloza <laughs> agule omutwe gwente tamanyi nti magumba Once you complain about something it means you've gone beyond your level. Mm. Mm. Mm. nairo mm. muserena simanyi mutwalo gumu to maintain the building mm. to pay mm. saluuni zinazo zaawukana nti the rent the what the mm. what nakula bwemba ntunda dollars anga idu wakasamu some countries mm. mala nenda wali muntu where the cost of operation is low is low so eh, kakati eh. omuzadde mm. musomesa agenda gula kasooli obuwunga abustoking agula amataga stoking kakati ye kimugamba and this gundi fear of covid of lockdown have we you would ask the government If you do this, I will do this. It, Museveni will tell you, by the time I open, because I bwezi. Mm. By the time up this, today, because fika zili bwezi. Should we continue? Because if we continue, everybody will be affected. Mm. The ball is in your court. Okay. Now, before you come to your book, I think that you ogenda kubutubulira ensonga. Ate tekikammeka. Ate ogenda kujja kataboko. Mm. tumaze n'ensomo y'abagundi yokuba anti military yayidde mu kibuga kuba nti bagoba batembeye yaani kiosiki zijjidde awo abantu bari basulira lisensi za mu kiosiki ate kati baveewo nkugambye mm. when you see the military mm. the, the situation has gone beyond logic when I see the military nga yiri mu kibuga kuba bagwa batembeeyi I don't need to be, to, to be explained mm. it would mean Ah, nange simanyiye bamwekwesemu tamunyina kiri oyo alinga mperekeze mperekeze emperekeze by the time the marriage is consummated the emperekeze mm-hmm. mm -hmm. already asked me this one doesn't know what is happening but for me when i see military mm. i understand this is a serious future matter alisene mutunda mm. this one means the, the government has received credible information tugenda funa ate akona mu uganda hmm. mm-hmm. I can tell you mm. that when you see riot police, mm. the situation has gone beyond the normal police. Okay. Era riot police, musika na soka na kubasomera. They hmm. are reading the riot act. Mm. Under this section of the law, mm -hmm. this is an illegal land. Mm. If you don't move, within 30 minutes, mm. then I, I will use maximum force. Mm. Kakati mm. is when I see the military, mm. which is no, not a, a normal goal mm. that is in Uganda. Mm. That when you see soldiers cannot come mm. to uh, remove uh, goal. Mm. katono nnyo omuzeyi katereze mutono nnyo tube nga tudda eddakiika emu yokka for fun. in the land when it comes to youth entertainment. STV Select for Fun. ke ojja ku nsonga yakatabo kale katufuna ensonga mm. yakatabo konti abamaje nga bwembamanyi mm. tebasobola kujjawo bintu mm. that would be mm-hmm. military tejangako that would be state council that would be the police when i see the soldiers i appeal to you people to move baveo baveo peacefully tegeza as as adf is cornered in congo mm-hmm. esobola okuddamu gundi wano diversion netega boom mm. military tesobola kujja kubeera reduce nebwabala disa afaanana ati mm. tayinza kureduce nga military kuguba batembeeyi okay. kale ensonga gimaliriza yes. Ah. tugende ku nsonga kati mm. akatabo kankano kenagiridde uh mm-hmm. -huh. nabadde njagala mm. naye tujja kukasoma mm. tulina eddakiika zaffe zikyaliyo tukasome kubanga tusome kye tusomako mm. nti mm nabagamba mhm. kyembadde nsingira okwagala ennyo mm. nti ndi wano mbagamba mm. nti abaagala obusika bategeere bino mhm. katabo kano nakawandiika mu bbiri kumi na gumu mm. naye mbagamba ti mu nsi mulimu senarios bbiri ez'obusika the two senarios one is where the incumbent can either voluntarily retire or is first of power. Mm. The latter scenario implies that he will have no role in determining the succession. Gaddafi is no succession role. Mm -hmm. Gondi is no succession role. Ani. Okay. Bashir. Yes. Mm. But if you are a comfortable president like Museveni, mm. he is in position to choose a successor. Nga Uhuru Kwakoze. Eh, eh. Yes. Okay. The two scenarios. Yep. The voluntary retirement is such that the incumbent remains in a strong opposition to influence and determine the success. Mm. If they under this prevailing situation we mm-hmm. have in Uganda, like mm. the Kenyan situation, it naturally follows that an incumbent cannot say the power to somebody he does not know. Knowing in the politics does not stop at somebody's name or face. It extends to his record born. experience shows that it is highly risky for an incumbent to entrust the power to somebody without a historical link. By this I mean a long-term relationship. Mm. You must have guarantors who can invoke this historical bond if your successor turns hostile. Nelson Mandela in South Africa ensured that his close friend Tebu Mbeki succeeded him. Mm. Oh, President Kuo Busaka Inanga Akumani. sirinnya lyo ntamala emirundi alina okuba nehistoricalbackgroundngaayina ekyaliinvoke nga mu future ddala hmm. weefuulidde omusajja oyo hmm. this is why i have the support of the population omwana oyo yabakolera nnyo tebaalimukozi bwe batyo nemmotoka amafuta nebagajja but it is zeros on one man bwekiri and europe hmm. wasanti nze nja kwogera project wichi i canit sikisobola so, okay. mm. Secondly, a leader does not entrust the power to somebody who can easily suppress his own political power base within a very short time. It's advisable to incumbents to remain with some sort of influence in the government in the first five years following their retirement. This is because human nature loves freedom. It seeks to get out of the shadow of its predecessor and establish its own identity and legacy. A person who can easily establish a political power base gets new friends and easily hijacked by political opportunities of his new base. Gobogama to enough political groups, mm. Takua. Mm. Banga, you can easily establish your political base. Political base, okay. Yes. Mm. Mm. Uwole Chinyata, Akugam, there will be a coach. Mm. Uwole Yumuzanyi. Mm. Uwole Raira, eh, eh, eh, eh, eh, eh, usually, Alugantira Ira, Nagamba, na are you following the footsteps of Uhuru? Of Uhuru. Kakati mwenchi kitegeza. Mm -hmm. As he loses control in domestic affairs, he's going to be very dangerous on foreign affairs. Jagendo kulagira amani. Mm. Kumange Kenya is a player. Mm. It's only in foreign affairs where you see the real Laira. Laira. This is why I tell you that if we don't improve the relationship with Rwanda, with Rwanda. we shall be headed like a mango in a, hand, in a fix Kenya gina kuba etunyiga hey. Eh. neno hey. Eh. okay akati nkugamba mm. lastly a leader should hand over power to somebody who attributes defeat to the retiring president you hand over power to a politique who somebody or somebody mm. who feels that his success, his success is attributed to you. This is what we call the politics of our enemy. Omuntu omuwanga ekifo mm. ng'ajja kisiima. Taba kuba oyo sali. Sali badde wano. Ekitegeezo oyo takulumba. Mm. But when you say man, after all I'm educated. Mm, appointing me a minister is not a big deal. Kibadde kingwana. Eh, am I not a Ugandan? Have a constitutional right. Mutu mukwasa power. Okay. Tumukwata okay. pogo. Okay. Mm. However, even tani courts. Mm. Abu abefura fura abo mm. bamutawana. Mm. Even tani courts or oh, weak leaders are dangerous. They become an easy target for political manipulation by their opponents and try to prove that they are not dependent on retirement prison. Ah, uh -uh. katiraba. mweyaleka sente zakinyeta nezisakyoletinga mm-hmm. nateka opportunitybiri mm-hmm. aga nti nfata nyanyi until weite six emyaka etaano mm-hmm. nga tanava musado zakinyeta ne kabiri nti nga gyayina kakati bajja nebakugamba kakati gwe oli situji wa museveni olaba olaba kiki ekikyuse this is what is disturbing this woman in tanzania she failed to inherit ebintu bya ebintu bya magufuli because is an accomplishing leader nti kalire kuoka kutoka tusawa mm, okatusa je kalire je kalire weta kudda kisawe je chava kati akasse ebintu bibiri mm. uyo mchala akasse kunonya kwa president bwe ye, ye gundi ye budulaka eh yalowoza ya tamu zibiri kati eh, namaliza munange mulwadde kati njagale kati njagale yangu oh, mwajja mwimbi tugo tugeze kichimunyamenya samia suluhu yes avudde kwa assignment mm, mm. assignment ye was an accomplishing kumaliriza yes mm. not to stand we mm. gwe ah, aa ah. kuba tebakwagalangako oli yakuleetanga running mate how are you sure that if you were given a chance did you stand in the delegates conference of chama chama pinduzi have you ever shown your, your face there okay people don't understand the politics mm. nkugamba nti However, a retiring president should never, under, should never underestimate his successor's political abilities. People change. Mm. They are not static. As I pointed out earlier, there is no person who can actually predict another mind's, another person's mind. Mm. Many are pretenders. Furthermore, politics, money, and religion change people's attitudes and behavior. This is because they attract new friends with the different motives. This explains why when people get money and power or get married, they change friends mm. in Kenya. Mzee Joma Kenyatta and the Kikuyu Mafia and estimated that the Arab Moi, they believe that since Moi came from a small tribe among the Kalenjin, the Kikuyu, who had established a strong network within the government and in the private sector, would snatch power from him. They looked at Moi as a passing crown, however, outsmarted them by borrowing power and support from other tribes. tebakugamba nga kunti waliwo omuntu ava mukatribe akatono mm. aa ah, ah, mwe yali ava mubakerenjiye mm. silver namba bbiri kati bwe muba ne sente muzaala nnyo mm. abaana bakula naye omusajja yasuza enjala ng'agamba nti wai jangu tukituuze palamenti <laughs> ah, omuntu omugagga sex is for mine mm. is really mine yeah. if you have problems there is no sex kituufu kimubona abo abasajja bomukyalo bali nga bazaala nnyo mm. gwe nogana okuzaala ate noweerera ababe why ye dimandi zire entono mm. omumonde gwe empale yagifunyemu n'agendanakomawo <laughs> negenda mukatawuni era nasesi mm. weniwo omusajja wekwaloti mm. nkuleetedde amasuuti makumi ataano nenkugamba nti lunaku nja kutwalangaku emwemu ah. ngozisasula omulundi gumu nja kukusasula naye siridi olina bakasitoma bameka gwe basobola okuleeta esuuti ataano ate eyabadde alowooza hmm. nti bwalemera esuuti ataano nina ataano nina bina mu ataano ekitegeeza nezo nibwenzikuasisala but where do you get business such manship to have a person mm. who can twasainingiddewo agreement mugundi kulisiti iteeke them once they don't know mm. Mm. kati bezika kati mwavu Chitufu. how many people come and collect their bond i've told you I to pick one every day every day yeah ulundi kumwasa never see me again <laughs> okay kakati nkugamba mm. in Zambia Frederick Chiruba underestimated F. Patrick Mwanawasa he was deceived by medical doctors that Mwanawasa would do, would not complete his first term as president. Mm. Mwanawasa was a victim of a fatal accident that severely, severely affected his abdomen. He reasoned, Chiruba, mm. that if he became president, Mwanawasa became president, and gave him trouble, he would die within a short time. Mm. Therefore, Chiruba suggested that the new president be deputized by a vice president who would take over upon Mwanawasa's demise. But Chiruba would later pay heavily for this Mwana was subjected him to a long and embarrassing court process where his underpants were exposed to the public. Most of his former allies were put behind bars. Mwanawasa wished to remain and die his own man. He did not attribute his actions to the president to Chiruba's role. Mm. Chiruba failed to understand that Mwanawasa, as a private lawyer, could not pay for his huge health bills, and the doctors the best their death period this fact. However, as the president of Zambia, who was waging a corruption crusade and forcing people to vomit what they had stolen, when I was Mwanawasa's president, B became nothing. Mm. Neche yabakola. Mm. badokita balimba kiruba mm -hmm. nti omusajja ajja kuva mu myaka egi ebiri kubanga yamukolera accident mm. kati emyaka ebiri nga bagibaliza ku sente ze nga mm. private lawyer mm. ne zambia okay. bwafuuka president natekawo anticorruption crusade mm. nga inakwata baki abanyaga yeah. mm. nadye nandaweza ekiruba kontaina <laughs> yagireta mu kooti mm. naye purezidenti yadda mwandaweya bwebamu ensolosozi bonna nabakwatakati abantu batunulira crusade ya corruption mm. tebatunulira sente zigenda kwani nti nakalema bwabanyaga nabanyaga bageti temubuuza beyakatwala mukoti nebavayo balimu eh, abo beyakasiba baliwo amale convicts biwaabo kalina mm. kakati ye abazanyira ku kino mm. naye tabalaga nti sente zamwe ugivas sente zaffe zigenda wa okuga mm. amafuta nemwiriba nemwibamba nemwibamba nabasiro nemwibamba what are your products the problem is not staying is not the nere marriage capital remain how long they remain in the bed has the mugole conceived yensonga enkulu yes, yes. tujja kutandikira awo olunaku olunaddako olwokubiri naye nenumye nyeno e, eh, tujja kutandikira awo olunaku olwokubiri tujja kutugimaliriza bulungi ojjakubanabantu kyenjagala okubalaga mm. nti byemulwanira babirwanira mudda bwemulwanira obusika bulina principles mm. however much you want to turn something else mm. obusika kakati uhuru gundi yaira akoze statement yaki emu yokka i will fall the footsteps of uhuru but i will fight corruption ekyo eh, kyekikulu eh. eh, kuba banakenya ebaluma sigenda kubanga sugenda kugenda kubanga